Qobustan rayon polis şöbəsinin əməkdaşları da əməliyyat keçirib, İran vətəndaşına kuryerlik edən şəxs tutulub. Saxlanılan şəxsin sərnişin kimi əyləşdiyi avtomobildən Kalaşnikov avtomatı, 40 patron və bir daraq tapılıb. Tutulan Bakı sakini olan keçmiş məhkum Baba Sadıqovdur. O, həmin silah sursatı Qobustandan Bakıya apararkən ələ keçib. Fakla bağlı Qobustan rayon polis şöbəsində cinayətçi başlanılıb. Zəruri əməliyyat istintak tədbirləri isə davam etdirilir sosial şəbəkələrdə daha çox olduğum İran vətəndaşı tərəfindən, yəni məndən deyir ki, belə bir məsələ var, silahı var, Qobustan rayonunda, oradan götürüb qoymalıyam. Bakı şəhərində hansısa bir nöqtəyə kimsə orada götürəcəkdir, pul müqabilində müəllim hissəyə pul verəcəm. Qobustan rayonunda silahı götürdüm, götürəndən sonra prosa məşəkkəşat tərəfindən saxladım, etdim ömərdən peşmanlar.